Saludos. Hola, Nit. Hola, hostia, Buenos días, chiquillo. Saludos, tus compañeros. En primer lugar, me llena de orgullo y satisfacción anunciar que la economía es perfecta. Desde mi primer mandato, el mercado ha estado siempre en auge. No hay pérdidas, 0% de pérdidas, la prima de riesgo está muy bien con su cuñado. Muestra de ello fue el lanzamiento masivo de billetes. Todo el mundo tiene un Twitch billete en su casa ahora mismo la corrupción ha disminuido, 0% de corrupción, teniendo en cuenta de que <laughs> yo soy el único presidente que hay. Y además Star Wars ha tenido muchísimo éxito gracias a los tweets. También estoy muy contento de anunciar que todos los tweets a pesar de que ya no nos veis nada porque estamos todos vivos, exceptuando cinco de ellos. Fue un... un invierno muy duro. Así pues, hemos querido hacer un... <laughs> Pequeño paréntesis en nuestra ajetreada y lujosa agenda. <laughs> Para desearos felices fiestas, feliz Navidad y próspero año nuevo. Os quiero, os queremos. Ah, toma por culo. Puta Navidad ya de los cojones. Ya está, ya hemos hecho el paripe Ya está, ya estáis contenta. Otro año más que se lo vuelven a tragar, lo de felices fiestas, propio año nuevo... Ah, ¿ya lleváis eso? ¿Me puedes traer un poquito de agua, por favor? Que me tenéis aquí muerto de sed, o sea, me estáis obligando a hacer esto y encima me tengo que pasar sed. Sí, ahora mismo. Venga. ¿Te puedes agachar un momentito? Quiero que una bola. ¿Pero qué haces? ¿Esto empezó ya? No, ¿verdad? No, eh. Es acuabona, esto es una mierda. Sí, pero, no me habéis dicho nada. Esto es una puta mierda, tío. Dame para ahora mismo, me voy a No voy, Es que me tenéis hasta, hasta los cojones ya, ¿eh? Es que me tenéis hasta la pollísima, tío. ¿Dónde está, ¿Dónde está la mierda esa de los twitters? Que me la parto en la puta cabeza, tío. Eh, aquí hay una puta luz. ¿La habéis dejado grabando, cabrones?